सैया रे मरल बयसन सैया रे मिसर में चलो का दवैया रे तेनारा में चलो का दवैया रे दर्द करे करी हैया रे दर्द करे करी हैया रे मिसर में चलो का दवैया रे तेनारा में चलो जाके फेनारा में कैनिए के सारा तबु तो आराम नहीं भाई रोज रोज सुई लगवला से कमर हमारो सुन होई गई सैया रे सफर में चलता भैया रे तेनारा में चलता गवैया रे मारल सन सैया रे मारल बयई सन सैया रे सफर में चलता गवैया रे में चल दवैया रे अब कहाँ जाइए मुस्कान डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो फेनहा